Uma boa tarde a todos, sou Maurício Mococa. Hoje eu estou aqui num riozinho, onde nós estamos fazendo um teste aqui de um cascainho. Mas é um corguinho fraquinho. Aí tá. É um lugarzinho que nós paramos aqui na pista, tá embaixo de uma ponte Então nós estamos Agora a gente vai fazer um teste meio rápido, fazer um vidinho rápido. Vou cortar de baixo, tá de baixo. Tá? Então é um teste meio rápido aqui. Pedir o pessoal aí para se inscrever no canal, deixar seu like aí. para que o canal possa crescer. É rapidinho, nós vamos fazer um teste aqui, nós vamos ver qual é as pedras que dá aqui. Um cascaião meio grosso tá saindo. Então um barro meio agiloso. fazer essa, essa peneira que veio. Já apareceu um corte. Opa. Eu acho é minho, viu? <laughs> eu, eu acho é minho, Zé. Já achei. Aqui um fumezinho também, muito bonitinho. Eu que já é meu, viu? Uma outra aqui. Um citrino. Vamos juntando aqui, depois nós vai vir. Vamos ver se dá alguma. Às vezes pode dar. Opa. Vou relampiou uma pedra aqui. Aqui, rapaz. Um quartozinho muito bonito, parecendo um topazinho. Uhum. Ó. Aí aqui. Não, mas você tá vendo é aqui. Na segunda peneira já aqui. Então vamos mostrar aqui na segunda peneira. Exato. Tem é um cascói aqui, é um quartzo. eu virar essa peneira aqui. Vira aqui. É que eu tô com a mão ocupada, não tem como eu virar a peneira. Não, aí não. Vira só em cima. Vira, vira. Não é despejado, é virado. Aí. Ficou no fundo da peneira, você não consegue um outro corte também. Um outro cortezinho branco. Parecendo uma corcedônia. Outro vem também é bonito aqui, ó. Então, estamos aí à procura, né? Ver se tem algum vestígio de turmalina. Mas promete algumas coisas assim. Vamos ver o que, que nós temos aqui no segunda peneira. O que está na mão do Edson, os cortezinhos que saiu. Tem um que está muito bonitinho. Deixa eu ver. É um corte. Mas tem um brilho muito bonito. Esse vermelho aqui é bonito aí. Saiu esse vermelho também, ó. A ponta vermelha rua, muito bonito. Tem um que é meio avermelhado. Olha o tanto. Tá. Esse aqui é um citrino. É um citrininho. Aqui mais aqui, ó. Câmera é, tá achando. Peraí. Ó, que outro. Um feijãozinho. Agora tem que esperar o sol bater pra ferrar, ela. Ferrar tem de sobra. Olha esse daqui. Vai levar aí? Isso. Tá aí. Não vi nenhuma visória de bem agora não. Isso são umas pedrinhas bonitinhas que achou. Mas o diamantinho aqui é nada, não passou nada aqui ainda não. Hum. Deixa que a mão só é foda. Então, vamos dar uma olhada aqui, nós jogou aqui, né? se passou alguma coisa aqui que nós passou despercebido. vão ver ferragem, ferragem tem muito. Ferragem é o que não corta. Nós vai fazer um em curto. <coughs> Pode mexer com vontade, já. joga pro meio da primeira e Até ver para rir. Olha o capeta. Peraí, tira a mão. Não mexe nela não. Tira a mão, filho. Não, põe a mão. É, né? Vou é que era assim? Segura aqui. Ela tá prometendo. pega onde eu tô pegando sem pegar na coisa. Não pega aí atrás não, pega os comuns. Pega é, assim. Ó, o que é pesado, ele desce, tá vendo? Tá nesse meio. Ó. Eu vou pegar só as pedrinhas aqui, mas não é diamante. Agora tem gente aí que fica falando aí de ferragem, dá uma, uma filmada dentro da peneira. O que, que é ferragem, o que, que é pedrinha, favinha. E isso não quer dizer que tem diamante não. Devagarzinho com ele, devagar, senão ele não foca. Ele é bem levinho.

Tá muita pedrinha. Ui, foi. Uma pedra diferente aqui, pô. Foca nela aqui. Tá focando nela, tá dando pra ver? Ih, meu dedo. Pegou meu dedo aí? Hum? Uhum. é diferente, ele né? Eles têm um brilho metálico. Aqui, ó. Essa pedrinha que eu peguei bonita. Pegue ó. Aí, ó. Cadê ele? Põe a pro do sol. Assim. vendo? pequenininho, E outra. Uhum. Aqui também tem vários, ó. Hum, outro pequenininho, Aqui, ó. essa essas duas que eu te mostrei, já branquinha. Hum. E, ó. Hum. hum. um diamantinho. Isso aí vai qualquer jeito. Realmente. Colocar assim. hum? né? um pouco da. Aqui, olha aqui, olha aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Ó, vou pôr na minha mão, no meio da palma da mão, você vai ver, ó. Acabei de achar. Eu já tô vendo ele, só pra não Ó. Juntinho também, é uma pedra que tava. Tudo uhum, é bonitinho. Hum? Ele tá até com brilhinho metrálico. Né? Uhum. Rapaz, esse lugar aqui tá prometendo alguma coisa, cara. Hum, olha aí. Olha. Hum outra. Rapaz, pedrinha, aqui favinha, aí. Filhinho de galinha, olha aqui. Ó. Dá uma focada aqui melhor aqui, porque se essa peneira está desse jeito, o outro aqui é bem metálico, metálico, né? Hum. Olha que brilho. Olha a diferença dela no meio das outras. Você tá vendo ela aí, Zé? Tô vendo, tô vendo a diferença dela. Qual que é? Essa aqui, né? É ela mesmo. Olha a diferença dela no meio das outras. Olha. Ela deu uma diferença bonita aí. Mas não é um diamantinho não, é um, é um topazinho. E esse aqui? Esse verdinho aí, ó. <laughs> O que você acha que esse verdinho? Verdinho acho que é vivo. <laughs> é lindo, rapaz. Eu catei ele pra ver o jeito dele. Hum. Ele é liso. Ele percebeu na hora. E um amarelinho. Hum. A gente quer abrir bem esse aqui para nós... Segura aqui, vamos virar Abrir bem aqui, ó, para nós... às vezes fica grudado no fundo. É. Aqui, ó. Peraí, vou ter que abrir ela aqui, não. Né? Vai ter que abrir né? Aqui. Tá ela gruda no buraco da primeira. Aqui, outro aqui, ó. Aqui, ó. Hum. Ai que doido, né, meu dedo? Vou cair de volta, cara. Não caiu na minha mão, não? Ali, ó. Tô vendo aqui, ó, o citrino. Um perto do outro aí, ó. É mãe? Nada do dia não, né? Aqui eu vou falar pra você que pode dar diamante de outras cores, viu? Pra prestar atenção nessas pedras. Bom moçada, lembrar mais uma vez para se inscrever no canal Dar uma força aí para o canal possa crescer tá Olha na câmera aqui no meio aqui ó então estão vendo, tá brilhando. Tá brilhando esse do meio aqui, ó. É, mas não pode. Pode vir tem uma Ah, meu Bom, vamos a outra peneira. Nós vamos encerrar esse vídeo e nós vai dar continuação ao outro vídeo, que já está ficando muito longo. E o lugar aqui está prometendo. Então no próximo vídeo, quem sabe já tem alguma novidade aí. E uma boa tarde, Maurício Mococa. E nós vamos dar continuação num outro vídeo daqui do lugar, porque aqui hoje é esse lugar, é a primeira vez que eu venho. Ainda não vim nele ainda. E nós vamos